This interview will be translated at the same time it is on air. Estimados amigos, es un gusto saludarlos como siempre. Dear friends, it's my pleasure to salute you. La semana que acaba de terminar estuvo llena de eventos muy importantes. Last week, uh, in, in February, it was uh, full of very important events. Estuvimos en la Cámara de Diputados, en el ISTE y en el Seguro Popular celebrando el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. We were at the House of Deputies, at ISTE and at Seguro Popular offices commemorating the Rare Disease Day. Adicionalmente a ello, tuvimos 12 entrevistas por radio y televisión. Furthermore, we held 12 interviews on radio, TV and internet. Para nosotros fue muy importante que nuestros enfermos estuvieran en la cabeza de todos la semana pasada. For us, it was very important that our rare diseases patients were on the heads of everybody else in Mexico. Las cifras que nos dieron acerca de los hombres y mujeres que estuvieron pendientes de lo que hicimos son de aproximadamente 3 millones gracias a la radio y la televisión. The statistics we get from the audience we have during this week gave us 3 million people around Mexico watching us. Adicionalmente, en Internet tuvimos la oportunidad de desplegar todos nuestros esfuerzos y muchas personas lo pudieron ver. Additionally, on the Internet, we had the opportunity to display all of our efforts and many more people were able to see what we are doing. Como FEMEXER, Federación Mexicana de Enfermedades Raras, y como pide un deseo, la institución más antigua en atención de lisosomales, les damos a todos las gracias. The Mexican Federation of Rare Diseases and Proyecto Pide un Deseo México, which is the oldest patients associations for rare diseases, we thank all of you for watching us. A ustedes que nos ven y nos escuchan. Les agradecemos por la atención que tuvieron durante el último mes, en donde nos preocupamos por hacer visibles a nuestros enfermos. All of you who watched us on the internet, listen to us, we thank you a lot for all of the emails we received from you and for all the words of gratitude and salutes and salutations we, you, gave, you gave to us. Como siempre, espero verlos muy pronto y por favor no olviden que sus enfermos son nuestra prioridad. As always, I hope to see you soon and don't forget, your patients, our patients are our priority. Gracias. Thank you.